still und bleibe stehen. Halt still, ich will dir begegnen. Halt still, ich will dich sehen. Halt still, ich will dich nur lieben. Hand, lass sie nicht los. Du bist dem würdig, sieh es doch los. Nimm die Hand, wir betreten Neuland. Nimm die Hand, wir wollen jetzt los. Lass uns fliehen.